Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, nele na área E o vídeo agora de hoje nós vai fazer, vamos jogar Crackdown, tá? Procurar uma sala aqui e já volto Bom, achei uma sala aqui, vamos ver no que vai dar Vamos ver no que vai dar Um já foi, certo? Vamos ver no que vai dar. Caralho, agora eu não sei nem de onde tá vindo. Tem cara me tirando de dois lados. Uia! Ah, moleque, consegui, moleque. Good, good, good, good. Quase nade. Mas eu acho que eu não ia conseguir nade, não. Ah, o cara com o balão é foda, né, mano? O balãozinho de sniper não dá certo. começamos bem. Primeira partida já levei 3. Um. Sem mirar mesmo. Dois. 3. Nice, pô. Nice, nice, nice, nice. Mission success. Ah, mano. Não saiu o QQ, velho. Se não tinha matado, o cara tá entrando na mira, velho. Mas beleza, beleza, beleza. Vamos ver se nós ganhamos essa partida. Mission failed. Tá indo bem. Foi bem, quer dizer. Ó. Porra, mano, aí fodeu, O cara jogou balãozinho. Ganhamos. Nice, time. Nice, nice, nice, nice. Será que os caras vão ficar nós? Não vai nada. Mais uma lembrando que esse vídeo é 2 em 1, um, eu vou encerrar com a minha conta fake, como vocês vão poder ver na outra parte do vídeo aí, tá? Cara, eu pensei que era o... Pô, esse bagulho de balão aí é fode tudo. Nice, nice, nice, nice, nice, nice. Bela. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Nice, Fire nice, hole. nice, nice, nice. Fire in the hole. Fire in the hole. Nice, nice, nice. Ai, carai, não saiu. Foi nice, foi nice, foi nice. Satanás. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Agora fodeu. O cara veio com flecha, mano, com arco. Lembrando aí, pessoal, deixa um like aí no vídeo, inscreva-se no canal se não for inscrito. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, não, não acredito. Ah, não, mano, na moral. Na moral, velho. Vai levar, vai levar. Boa. Boa, boa, boa, boa. Mission success. Okay, let's go. Porra, velho, costas, mano. É nosso, é nosso. Ah, não tem mais um. Boa, boa, boa. Bora, porra. É craquidão, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Nice, nice. E aí, rapaziada, salve, salve. Começando a segunda parte do vídeo aí, ó. Vou jogar de AK-47 e de Cris, dual. Vamos ver no que vai dar. Pode né? Hoje eu tô com conta fake ah, aqui, ó. Minha conta fake, não me quica, por favor. É e aí, me, me, dá, no... me dá a mod daquela live ali. Deve, tu consegue, pô. Eu não, eu não sei dar mod não, aí. Olha, mó, bagulho louco pra dar mod. Tem que entrar no bagulho lá, daí depois dou. O cara te chamou de... Acabou de divulgar o cara te chamou de chupapau lá. Vamos só ver, só. Vou me inscrever, beleza, tamo junto, Dragão. Escreve aí. live quase todo dia. Dalece. Não sei, né, mano? Acho que vai dar ruim porque sem título é foda. Ah, pô, avançando esses caras aí a é massa, velho, a é massa. Pode doar, né? Eu nem vi a sala. Faltou emblema no seu. No, só no clã, né? É falta, mano. Só vou botar emblema no clã quando eu guardada Dois deserto, tá dois deserto. Cara, ah, mas tá aqui já, rei. Ah, morri, passou, passou deserto. Tá aí já, pô. Boa, mais um. Passa tá o B já, tá lá dentro do B já, o... Neito. Tá do alto. Tem mais eu um também. Tava... papel. Calma aí, deixa tão só. Olha, tamo junto. Bomb has been planted. Ele tá de sniper esse outro aí? Ah, mano. Mission fail. É 12 uma vez, cara. Foda-se. Ok, let's go. Vou pegar a B lá. Ai, meu ping tá muito baixo. Faz o meio aí, ó. Amarela. Boa, Boa porra! Aí. falar que é hein? Nice, nice, nice, nice. Ah, mano. Vai colocar quando, mano? Quando, quando, quando, quando a galera vai começar a doar, tá ligado? Aí quando Uia, mano, né? o bagulho tava miradão já na cabeça do cara, velho. Se eu desse um clique. Salve, vida. Mais um mesmo. Nice, nice. Caralho, nem, nem vou jogar desse jeito. 10 segundos de round, é, é roubar up agora? cara. Puxa, é um dual só, galera. Meu Deus. Dual só, pô. Pede desculpa pro cara e joga de pistola que dá de dual. Eita porra. Dois Nossa, moleque doido. Nossa, tem mais. Tá tudo meio, tudo meio. Ai, que corno, cara. Poxa, tem um cara aqui. Ah, moleque doido. Ô nome Kika, tu quer ficar de dual? Hã? Tu quer ficar de dual ou tiro? Então tira aí. Ah, agora já foi, mano. Não, deixa eu acabar esse round agora. Tirei já. Uh, caralho. segura um pouco, segura um pouco, tira a mão de cima, por favor. Não. Base, base. E vim leva. Nossa. Ah, mano, só real. Nice, nice, nice, nice, nice. Cara, é que vergonha esses caras aí, na moral, mano. <laughs> que foi eu? Coloquei já. Nossa, agora você tem que esperar o é... sair já. <laughs> Pode pá, espera. enquanto vai assistir a ah, live lá. Nada tá pra fazer, não jogar agora não. É. Nossa. Ó, tem, você tem B, tem deserto. Nice, nice, nice, nice, nice, nice. Tá. tá amassando de 12. Olá, cara. Esse moleque chora pra tudo. Chora pra 12 também? Ai, caralho. O que que eles estão reclamando? Sei lá, mano. Tem na amarela aí. Passou, passou B? Passou B, passou B, Como de tudo esses caras, mano. É Pera, eu vou... Na B, tão tudo na B. Tem um na base aqui. Tô com de HP na B, mano. Tomar no cu. Boa, boa. Fiz um, hein, velho. Ah, nossa, um tiro, velho. Que porra é essa? Que bala, mano. Mission fail. Okay, let's go. Mas beleza. Mas vai ganhar essa porra aqui. Quero chupar a minha piroca. Exatamente. Opa, Ralfo 1. Um. Pegou um. Cara tá na base ainda, mano. O gozeiro é pior do Game Series. Toma. Nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice. Agora os caras vão quicar nós. Aí, rapaziada, deixa o like aí no, no vídeo aí. Esse aqui foi um vídeo simples aqui de CF, tá ligado? É nóis. Falou. pega um...